Moi-même qui pardonne, ah, hey! oui qui pardonne, What's up, at you? you want. <laughs> Mwen bezweyo se wang Pou sou la jè Ki te moun jè pe nou tade O bon chèr ton fèm Ou amor Billy. ça s'envahit Les entrailles moins Aïe Déchoué en dos Pour te bénir Pour te bénir La solitude Moi je suis dans l'océan L'Esprit de Dieu couvre Alléluia, alléluia. J'ai la vie. te digo. danser.